dadah lima menit tadi ya eh lima menit tadi apa seketoi pak kak minum Oh. menit jeda eh, ya wis lukur sik, lukur sik Wil. Lukur sik Wil. Yes, mari lo, mari lo. Uhul! Bagus wes. Bagus wes. Ini sini. Ini sini. 我打的是五比零，打的是五闭零。 Batak sih? Batak nggak sih? ini, Halo? Nah, dadah, dadah, dadah. <laughs>